Boas. En este e nos seguintes vídeos vou a tratar de facer unha pequena introdución a como utilizar o DU para levar a contabilidade da, da nosa empresa, a lo menos a parte de facturar e controlar os cobros e pagos das nosas facturas. En posteriores vídeos intentarei eh, facer unha pequena demostración de como se relaciona o módulo de compras ou de ventas coa facturación, como se emite un pedido a un proveedor, como se recibe ese pedido no noso almacén, como se será unha factura con, con ese pedido, como se emite un presuposto a un cliente, como se acepta e se convierte nun pedido, ese será unha factura coa mercancía enviada a ese cliente. Como se pagan cobran e pagan, esas facturas, etc. Pero neste primeiro vídeo, pois eh, a idea é dar unha pequena visión xeral das, da facturación en sí mesma. Hai que ter en conta que o que é unha factura é unha definición legal. Eh, as facturas as define basicamente Facenda, que che di isto é unha factura, isto non. É tes que cumprir os requisitos que eles che pidan. Non hai outra forma de facelo. Por exemplo, unha factura require un número de factura, no caso dun cliente, pois os datos do cliente, no caso dun proveedor, os datos dese proveedor, unha data de factura, os conceptos que integran esa factura, que motivan esa factura, os impostos eh, de, de cada concepto é o total de factura. Iso é obrigado e é o que compón unha factura. Non hai máis. Hai un tipo de facturas especiais que son as chamadas facturas simplificadas que eh, non requiren de que o de que o cliente nos proporcione o seu nome, o seu NIF e, a súa, e o seu enderezo. Nembargantes, esas facturas deben ser tratadas a parte, deben constituir unha serie a parte distinta das facturas normais e cando as emitimos, pois van a ter a súa propia numeración. Como dicen, un cliente debe proporcionarnos un enderezo ademais do, no, do seu nome legal, tal e como consta nos seus documentos legais. Eh, cal é o código postal de Santiago? Bueno, non o sei. Temos que ter o seu NIF. Iso é obrigado, de obrigado cumplimento. Despois hai unha serie de, de, de, de cousas que deberíamos ter, como un, un medio de contacto, por exemplo, pero o que é obrigado é o enderezo e o NIF e o nome correcto. En canto ao número de factura, casi calquer software de contabilidade de RP ou de facturación ou de xestión ou como queramos chamarlle, nos vai a proporcionar algún mecanismo que nos permite que nos vaya numerando as facturas de maneira correlativa. Hai que dicir que en España as facturas teñen que ser correlativas e non pode haber saltos. Se pasas da factura 25 a factura 27, falta a 26 e iso desde o punto de vista de Facenda é un erro Odo dispón de un mecanismo para cancelar facturas, que é un mecanismo que podemos usar metras, principalmente mentras estamos aprendendo, e incluso para se si queremos que non contabilice determinadas por exemplo, unha factura que non nos pagaron e que a declaramos como impagada, temos que presentala en Facenda, temos que pagar o IVA en Facenda, pero non nos interesa tampouco que apareza que nos que o cliente nos debe diñeiro, porque xa damos por imposible o cobro. entonces no canto de usar unha ferramenta de xestión de cobros, pois simplemente a deixamos cancelada e fora. Pero a factura ten que existir. E hai que declarala eh, a facenda se non se fixo antes. No, no, no trimestre correspondente, pois hai que incluíla. Ben, É boa idea usar produtos que estén correctamente definidos. Ao definir un produto, lle asignamos un nome, lle asignamos unha descripción, un prezo, lle asignamos tamén un, un IVA, e usando produtos que existen, é máis, é máis difícil cometer erros, é máis, é máis doado comprobar a correcta configuración dos produtos, que non facer facturas e despois estar comprobando que eses, que eses produtos están ben introducidos. Para, esta, para este momento de demostración, pois podemos por simplemente aquí varios. Aquí vamos a por unha conta contable, si temos definidos os produtos correctamente, non teremos que saber cal e cal. En este momento, como estou facendo, pois a a man, pois sí que teño, sí que boa idea dicerlle isto vai ser un servizo que facturo sin mercancía, digamos por 1000 euros, e co IVA correspondente a servizos, por un total de 1.210 euros. Guardámoslo. E xa temos o noso borrador de factura. Isto é moi típico de Odo, que, che, que aquí che, che indique de alguma maneira os estados que pode atravesar un documento. A veces incluso podrás seleccionarlos directamente aquí. A maioría das veces será cada estado será consecuencia de outra cousa. Entonces temos os estados de borrador, cando a factura existe pero non ten validez, está sin, sin facer, sin aprobar, digamos temos estado aberto, que é cando a factura está feita e, eh, eh, confirmada, pero non está pagada, e temos o estado pagado. Eses son os tres aspectos que afectan a unha factura deste o punto de vista da facturación de ODU. O proceso de confirmación para que pase de borrador a, a aberto chamase validar. Validar fará que este número se lle asigne, para hasta aquí, mentras está en borrador non se lle asigna, e se non ten unha data asignada, tamén lle asignará por, defect, por defecto a data actual. Vamos a validar. De maneira semejante, o do añade que ah, se non está se non hai unha data de vencemento establecida pois será a mesma que a data de factura. Con isto xa temos a nosa factura. Aquí abaixo nos aparece o saldo, que é a diferencia entre o que está pagado e o que está facturado. O que está facturado é isto de aquí. Entón, se nos registramos que nos fai un pago, pois de todo ou de parte, o añadiríamos e aquí saldría saldo pois cero ou a parte que quedese pendente de pago. Outra das opcións que inclúe a, factura, a, a propia factura é o feito de poder emitir unha factura rectificativa, que é a maneira de cancelar unha factura. Se emites unha factura, a validas, e hai calquer elemento incorrecto, pois o seu é que emitas unha rectificativa e logo emitas unha factura correcta, con un novo número de factura, por suposto. Imprimir factura e enviar por correo electrónico consisten en, ben, enviar o documento da, da propia factura para que fose sea impreso ou ben en envialo por correo cun texto, hola, son fulanito, aquí te mando a factura de tal por importe de tanto, a ver se me pagas que tamén o podemos facer por aquí imprimir factura e a factura sin pago, sin incluir a información de pago que teñas aquí é o botón de accións típico en, en Odoo que nos permite suprimir o documento o documento actual. Normalmente isto require que este en estado borrador ou que este en estado que non esté vencellado con outros documentos. E duplicar que crearía un máis ou menos semellante para evitar ter que por todos os datos na nova no novo documento, pois por exemplo aquí, pois nos collería o cliente ou o produto, non collería a data Eh, así. Registrar pago nos permite eh, introducir un Vamos a pinchar para ver un formulario. Es fácil verlo que, que describirlo. Nos permite decir cómo se va a pagar, si en banco, si en efectivo, a data de, ese pago, si en particular si es distinta a la factura. Un concepto para saber a qué corresponde É un método de pago que, bueno, aquí temos a opción manual, a opción electrónica ou a opción de máis moderna de SEPA. Por exemplo, se, eh, se emites un recibo domiciliado e, o, e queres crear unha orde, unha orde de cobro para enviar ao banco que o banco lle cargue ao teu cliente ese recibo domiciliado, pois seleccionarías aquí. En calquera caso, vamos a deixar aquí en manual, que é o máis habitual, e vamos a supor un pago bancario por transferencia, por exemplo, que podríamos validar. Antes disso, en que a idea dos RPs é que non teñas que saber moito de contabilidade, algo sempre hai que saber. Entonces, este é o asento correspondente á factura. Aquí registramos que é un cliente lle vendemos un importe que leva un IVA. Entonces, cliente a IVA a venta. E isto constituye o asento contable. Se queremos saber canto nos debe este cliente, pois basta con que besamos cal é a parte do cliente. Se queremos saber canto lle corresponde a facenda, pois vemos a parte facenda pública. E o que é a actividade da da empresa, neste caso a venta, pois sería esta de aquí. Non é que teñas que saber moito disto, pero sí polo menos estar un pouco cómodo vendo estas cousas. Os apuntes son cada unha das liñas que forman cada asento. A veces podes facer un unha liña que é prácticamente un acento, entonces despois tens que indicarlle como a que corresponde, por exemplo, a liña de, de pago nun banco. Tiene un momento dado registras que alguén che mandou 1.210 euros ao banco. Entonces, primeiro registras iso e despois se dis, bueno, isto é, isto é o pago desta factura. Entón, o programa os enlaza e fai os asentos que os apuntes que necesite para, para que iso sea correcto. Iso está ben cando vexamos como se fai un pago, pois está ben saber como se fai en particular se utilizamos os extractos bancarios. Se facemos un seguimento puntual de cada factura, esta factura me pagan, esta factura a pago, esta factura me pagan, esta factura a pago, eh, non é tan trascendente. Pero se queremos, se metimos moitas facturas cada día e necesitamos levar un control un, un pouquiño máis fino, Temos facturas que nos pagan a 30 días, a 40 días, que nos pagan por cheque, por pagaré, por transferencia, que cobramos por recibo. Ao final, eh, antes ou despois, vas a necesitar coñecer estes conceptos. A conciliación é iso que acabo de dicir de que ti tes un apuntamento por un lado e o relacionas con outro apuntamento. Pois, o máis típico é precisamente ese, que unha, un apunte bancario ou concilies para dicirlle que corresponde a, a tal factura de tal cliente ou de tal proveedor, se é un pago. Entonces el las concilia, con iso as, digamos, que as une e completa os apuntes e asentos que necesite. Vexamos que pasa cando registramos un pago por Caixa. nada de TPVs. Podríamos levar un control de, de caixa como nos TPVs, con arqueos e demais. Pero bueno, vamos a supor un, simplemente un cobro en metálico. Validamos. Y ahora vemos que aquí nos sale pagado en esa data e saldo cero. E aquí nos sairá os dous apuntes que corresponden a ese pago. A débeda que tiña con nos ese cliente desaparece, este cliente nos paga esta cantidade. Entonces, agora temos na nosa caixa 1.210 euros, nadie nos debe nada, e fixemos unha, unha venta por 1.000 e 210 son IVA que temos que entregar á facenda en algún momento do trimestre. podemos ir aquí e ver que en efectivo temos 1.210 euros. Hasta aí non hai nada espectacular. As facturas de proveedor funcionan de maneira semellante. Isto sería o mínimo para unha factura. Tamén vamos a registrar un pago por efectivo. E agora vemos que temos os dous asentos que corresponden á nosa factura de clientes e o seu pago e outros dous asentos que corresponden á factura de proveedores e o seu pago, por exemplo, este ten estes dous apuntes e así. Vamos ao tabuleiro e vemos que aquí nos, nos disminuiu por esa, por esa cantidade. Tiñamos 1210 e agora temos a mitade. Aquí podemos ver os apuntes do diario efectivo e ver que o que fixemos por hora, que é basicamente cobrar un, unha factura e pagar unha factura. Os diarios son son elementos eh, abstractos, se si queremos velos así. Os diarios nos permiten separar cada cousa e incluso dotalo de algunhas condicións. Por exemplo, nos permiten que as facturas de clientes leven un sistema de, un sistema de numeración, que as facturas de proveedor leven outro sistema de numeración. Por defecto, se si temos o TPV instalado, nos, nos añade este diario para porque as facturas de, de TPV van aparte. Banco estaría relacionado con unha conta bancaria e efectivo estaría relacionado coa caixa, en efectivo, en metálico. E aquí este creíno eu para manesar pago, eh, cobros por pagarés eh, letras de cambio, que inda que van estando un poquinho máis en desuso, pois supoño que inda terá moito recorrido, en particular por a capacidade de aplazar o pago que supoñen. É dicir, eu facturo 1000 euros, O cliente me dá unha letra de cambio que vence en junio por 1000 euros. Bueno, 1000 máis IVA, 1210. Eu en suño, pois, cobro 1210, aunque tipicamente teño que pagar unha pequena comisión, e podo usalo para, se necesitase o diñeiro, pois podría descontalo, de forma que o banco me adianta o diñeiro e me cobra un interés e uns gastos por ese adiantamento do diñeiro entonces eu podría ter o diñeiro hasta que chega o vencemento da, da letras, a letra se pasa o pagaré, se pasa se pasa o seu cobro, se o cliente paga non hai ningún problema, se o cliente non paga, pois o cliente no, o banco nos vai a reclamar o, o que nos prestou e co, seguramente cobrarnos uns gastos a maiores o cal seguirá o cliente a debernos diñeiro e nos teremos gastado mas con todo é unha forma moi útil sin sinxela de, de relacionarte con tus clientes e proveedores. Hay empresas que solo pagan así, entonces la tua opción es no trabajar con eles. Hay otros que a mayor un proveedor, por ejemplo, a mellor se ti que le pagas ao cabo de 30 días, el che que le pagues por anticipado. Eh, dependiendo de si hay otro proveedor que es similar o no, pues a mellor tienes que trabajar con él. e pagar por anticipado, co cal te aforras todo o problema das letras de cambio, bueno, pero a cambio tens que pagar incluso antes de recibir a mercancía. Outros, pois, pues, pagas en efectivo, por recibo domiciliado, pero, bueno, hubo un tempo en que os letros as letras de cambio os pagarés eran moi utilizados, que o sepa, ainda teñen o seu uso, e eh, esta venta ter unha maneira de, de controlalos aparte. Entonces, non é que sea obrigado, pero é moi doado crear un diario aparte para distinguir as operacións en efectivo das bancarias, pero tamén das que están das de aplazamento con, con soporte documental, por chamarles así. Pagaré, por exemplo. Podríamos crear un para cheques, pero non tería moito senso. Por qué? Porque cheque, pois cando tal, vas ao banco e cóbrelo. Ten máis. Pero podría facerse se nos interesase, se tuéramos varias contas bancarias, pois teríamos poderíamos ter varios diarios. Non é obrigado tampouco. Depende de canto que iramos desglosar a información. E que máis podemos explicar así nun primeiro momento? Ah, bueno, vamos. O sea, que estamos, pues cliente 3, línea de factura, varios, varios. Y esto sí serían ventas. 150, 21 bienes. Y ahí tenemos una factura. Sen más. Vamos a supor que eh, nos equivocamos o que sea. Entonces vamos aquí. Es simplemente cancelámosla. Ou ben, emitimos unha nova directamente. Isto é porque non, non necesariamente eh, non necesariamente tens que facelo con toda a factura e ademais podes ter que esperar aquí o documento exacto chamando o proveedor, etc. Aquí, eh, perdón, neste caso, proveedor, si é o caso do proveedor, si é o cliente, pois eres ti quen o manda. Pero a mellor, incluso así, incluso tens que concertar con el pois, eh, o vencemento ou alguna, ou alguna circunstancia. Cancelar, crear, rectificativa e conciliar, iso é cancelar a factura. Emite unha factura, esa factura por o que sea incorrecta, quero a cancelar, entonces o que fago é iso. E emitir factura conciliar, dixemos que cancelar, e aquí o que fai é crear unha nova factura en modo borrador para que eu faga unha factura diferente. Isto é unha opción que se pode añadir ao do para que nos permita coller unha factura e dicirlle, pois quero eh, quero facer unha rectificativa que só inclúa estas líneas da factura e non todas as demais. Neste caso vamos a facer a cancelación. Ahí está. Aquí vemos que está apagada. Porque o que fai realmente tratar como se o se a factura rectificativa fose un pago desa factura, entonces a concilia unha contra outra as compensas, se queremos solo así. Entonces aquí nos di que a factura rectificativa 2101 é que o, o motivo por que fixen, ou al menos o que eu, yo puse aí, é que era un erro administrativo. Entonces, si a todos los efectos non conta, salvo los fiscais, que sí. Os fiscais me refiero a que, en canto a que a presentas en Facenda. Facenda llevas a dicir que tes a factura número 1 con cliente 3SL e a factura número 2 con cliente 3SL. E vas dicir tamén que tes unha factura rectificativa que é a FR 2101 por menos 181,50. entonces este importe de aquí compensa este. Outra vez vamos a ver os asentos contables. Aquí temos a factura, a primeira factura co seu pago, co seu cobro, a primeira factura de proveedor co seu pago, a emisión da factura e a emisión da factura rectificativa. Como vemos aquí, pois simplemente pomos antes estaba cliente no debe, pois agora está no haber, facenda no debe e o ingreso no debe. Entonces, isto simplemente o compensa un contra outro e xa está. Desde un punto de vista contable, non sei ahora na última reforma, pero tradicionalmente aquí habría que usar unha conta de gasto en vez de unha de ingreso. Pero, se non levamos a contabilidade, tampouco é algo que nos que nos afecte moito. Isto, isto funcionaría ben. Aquí, por exemplo, se establece a conta a cobrar, que sería 430, clientes, e cando usas un produto se iba hasta mal cando usas un producto ah, tamén lle dis tamén lle das esa, ese tipo de información aquí vamos a cambiar este IVA, sé que estamos aquí. es de proveedor, pues sería bienes corrientes. Contado de gasto, pues si decimos que a 700, perdón, a 600. Y cuenta de ingresos sería a 700. E despois, cando faz unha devolución de mercancía, pois o seu é configurar esa devolución para que utilice a conta de gasto de devolución de, devolución de ventas e a conta de ingresos de devolución de compras. E sen máis, con, isto, con este último rollo, pois concluímos este vídeo que só pretende ter as bases de como se factura. Como se emite unha factura, como se registra un pago, os requisitos de cada factura, os requisitos a nivel cliente-provedor e pouco máis. A idea no seguinte é xa tratar un pouco as formas de pago. Pois eh, desde estes pagarés e efectos comerciais, por exemplo, no primeiro vídeo, e outras opcións para vídeos subseguintes. Así que, ata loiño.